amor chenu nyasaye itu yori moyo yamaromone nase ng'injo yekireke tata ayo mintu pena ditwatinenirase kibiro kia nyasaye itu kiri nyasaye itu abana bayo monene babekira mauga nomong'inoe n'abasani n'abayiri tata wano monene kulengana n'okwegena n'obwanjo kwamwanjete kristo okwanetamonere wono osoira aserira bomotoria akanyenyeria elikwamukachirite kristo ono kosemeleli na asoro monene ngatata nole ndeke ureke nole ndo moikoye onde takora amamocho ase rieta ya yesu tamba with the body my father chiria mareka sako wazingire mforme ajiria neema zako zizingire jao wetu wa milele sababu wewe ni mtakatifu jinsi ulivyomwahidi ya kwamba amekuwa mtakatifu Baba, kila mapepo, kila rahana ambayo sitaweza kutamba katika jina la Yesu, chomeke kwa jina la Yesu Kristo. Mlinde imani pamoja na familia yake Jehova. Wapendwa wote ambao tumekusanyika hapa, mfalme, nasi tumeshuhudia kwamba Bernard mtumishi wako ametoke, ametoweka mfalme. Baba, imiso ni kwetu kwamba tarara haji siku zetu za mwisho. Baba wetu, tupe imani, tujazie imani zote katika jina la Yesu Kristo. Tukumbuke kwamba ulikufa kwa ajili yetu mfalme. Baba, linda familia hii kwa uwepo wako katika jina safi la Yesu Kristo, ali baba na mkombozi wetu. Jina la Baba. Siyamana sana. Mogaka eh, ndani Yesu nasimama. Ndiye kwamba tulikuwa naye wa video yetu kwa wapi? Huyo ndiye aliyepinga ulicho damu yake na sadaka na tegemeo mutata niliga mwakwea hukumuni

kwaza sagacufanye asinefane kwajina yayesu oyozalakwemtesanekepkinwa kadigo ulewakeeaaaaa

mabone mi ne mana ko mama elo le no e no me family na pombe. Sista Kujeni, kwa jina la Yesu la mwana na Roho Mtakatifu, amina. Wacha tuimbe kidogo. Yako Yesu, kama siyo damu yako Yesu, ukombozi tungebaza wapi? Kama siyo, kama siyo kama sio kama sio oh, damu yako Yesu, kama sio kama sio damu yako Yesu, bariji bariji, tungetoka wapi? Oh, kama sio kama sio damu yako Yesu, kama sio kama sio damu yako Yesu, kama sio

kama sio damu yako Yesu, kama sio kama sio damu yako Yesu, ujasiri ujasiri tungepata wapi? Tata Nyasaye uliwe Yesu twakinkambia muneki agara ayi Nyasaye ayororokanire asing'akeje Kristo Yesu umwana nyasaye onyeteliaye kanga abange baralile tata oh, onyeteliaye kwa mukio kuboko ninyimbo yawo nyasaye itazili ituko lya lero kanga nyasaye tundu tulinityase nyombeni nimurasinginja umusumbu wo kristo unalinga umwororo nyasaye anjeta wa nene omonene twarolile aja ya kwamba watu wengi wa wamelia mfuamo oh, israeli tengawa tumeona ishara ya kupigana mwana wa mungu oh, lakini umesimama katikati yetu jehova umetuliza za kila mipango ambayo ilipangwa kinyume. Mfalme baba wetu, ni wewe tu sasa utashuka hapa ukatamaraki na kumiliki siku ya leo. Mfalme wa Israeli, sote tunaondoka hapa mfalme. Mchana atapaki na watoto wake Jehova. Yes. Baba wewe ndiye baba wa nyumba hii. Yes. Wewe ndiye mume wa nyumba Yesu Kristo. Yes. Utachukua mamlaka yale baba wetu Bernard alikuwa nayo mfano wa oh, Israeli. Oh, yes. Baba usipunguke mwana wa Mungu. Oh, yes. Wakitoka na wakiingia Jehova, yes. wakikuita mwana wa Mungu uitike, yes. wakitafuta Baba uwatwalie, Kristo wazikize mahusiano kiojao yao. Baba wetu. Oh, yes. 毎月がけちぼのもにびおいさなわんがばらちえすじに人間らこびなさいたたわんげんばてめごくゆごごくにゅりがさいこれなびかぶのこらくわさまりかおクリスト anakuja kwako akilia mbele zako Jehova umuitikie kusanya ili kundi lake mwana Mungu mbe kila zichimba bachira nyasaye kutii mwana wa Mungu Jehova waone kwamba bila baba baba wataweza kuendelea mfalme tiringe bilitomu singira chingu chulu mwe mobe sele kurwase compound ekero gondinga nyasaye tumiganda makimora mangara abuye kristo otenera abiyekana nyimbo yao omurwanire nyasaye tumiganda otenenene nyimbo ya mwana nyasaye kane bali ne chinguru asamatuka nyasaye tu abasanye ekero bakogenda bagenda mona nyasaye owanchani bikwere bikweranere tata jumbe kwamba we ni mungu na haumepaki kuwa mungu mwana mungu hakuna ambao utaweza punguza mfalme wa israeli umeonekana kwa njia kuu jehova Kristo. Baba wetu, nenda na sisi na ukitamaraki hapa, mimi nikiamini ya kwamba umetenda katika jina za la Yesu Kristo, ali baba na mkombozi wetu. Amen. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante.